mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito bagenzi umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza mu biganiro biherutse inyuma twarabonye imana yacu dusenga iyo yo, twarabonye umugambi idufitiye hamwe n'amasezerano akomeye yatugiriye yo gushika mu gihugu cy'ibyiza twarabonye kandi n'ukuntu imana yifuza kubana natwe kwamana hafi yacu none muri iyo ntumbero yose n'urukundo rwayo n'amasezerano yatugiriye no kwifuza kubana natwe nta kindi kintu imana igendereye atari kuducisha mw'inosi nka kwa kundi yacisha abisirayeli Eh, igihe yabakura mu gihugu cya egiputa ikabacisha mu bugaragwa maze bamaze kumera nk'uko igomba ibashikana mu gihugu cy'isezerano mwakino gihe bagenzi dutegereza kumenya ukuntu turi bube hano ku isi kugira dushike mu gihugu cy'ibyiza muri kanani yo mu ijuru bagenzi dushobora kubanza kumenya mu gihugu cy'ibyiza hariho mu gihugu cy'ibyiza ni ahantu nk'isi nshasha imana yadusezeraniye kuzodushikana kandi tuzohashika kubwo kwizera gusa kubwo kwizera yesu azoca aduha ukuntu dutegereza kugenda ikiganiro cy'uyu munsi nacyo turaba mbega mu by'ukuri mbega hariho inzira y'ukuri eh, menya inzira y'ukuri maze umaze kumenya inzira y'ukuri uca unyaruka uze uyicemo kubera yuko ni inzira ihambaye itegereza kudushikana mu gihugu cy'ibyiza mu gihe rero twiga inzira y'ukuri duca twiga n'ibyankenerwa byose bikenewe kugira ngo duce muri iyo nzira maze kimaze guca muri iyo nzira duce dushika mu gihugu cy'ibyiza icyo umwami wacu yesu kirisita yaduteguriye birakwiye twagiye rero imana imaze kurema adamu na eva nk'uko twabibonye hariya mu itanguriro igice cya mbere imana ntiyashimye kumusiga wenyine adamu yari yashyizwe mu itongo rya edeni ngo aririme arizigame yamabonana n'imana kandi yame akora iby'imana igomba muri ibyo byose yategereza gukora imana yari yamuhaye itegeko ngenderwa ko atategereza kurenga kandi imubwira yuko we nayo bazohora baruhuka ku munsi w'indwi ari we sabato bakaryoherwa hamwe n'ibindi birema imana yari yaremye adamu ku munsi w'indwi yategerezwa kuraba akazunguruka mu murima wa edeni akaraba ibyaremwe maze akamenya ubushobozi bw'imana yamuremye adamu ntabwo yategerezwa kwibagira yuko ari ikiremwa kidasanzwe cy'imana mugenzi Natwebwe abantu bo mwa kino gihe dutegereza kubanza gutahura yuko turi ibiremwa bidasanzwe by'imana imana yari ikokoye ku rugero rudasanzwe iduha ibi byose mubona bigize umubiri wacu adamu yari umuntu adasanzwe kandi yategereza kwama azirikana icyo yari ari ariko bagenzi imana hariya mu itanguriro igice cya kabiri umurongo wa cumi n'indwi imana yari yabariye adamu imujyana mu itongo rya edeni imwereka ibiti by'ubugingo imwereka ibiti biryoshye yategereza kuyihereza akamarajya ariko imana imwereka igiti kiri hagati muri iryo tongo kugira ngo ari icyo giti ngo cyari muri iryo tongo kugira ngo gitandukanye icyiza n'ikibi imana iramubwira ngo kino giti ntuzukigeko kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza bagenzi uri eh, adamu mw'iyi nzira yari arimo Eh, mu bisanzwe iyo turiho turavuga inzira ni idini eh, niryo yesu yitwa idini idini bisobanura inzira cyane ishengero ry'abantu runaka barimo berekeza ahantu runaka ishengero ry'imana rero rifise fondasiyo ikomeye umushinge muri edeni kuko niho imana yacizeho umuntu ifise intumbero yo kumushyira ahantu muri edeni akazohoraho mu mahoro no mu mutekano byo imana yabariye adamu yari yamubwiye ngo nta kabuza uzopfa mu gihe urenze ku byo ndakubwiye ariko bagenzi adamu yarakanzwe yarakanzwe yarakanzwe ararenga ku by'imana yavuze mu gihe mu gihe imana yari yavuze ngo nta kabuza uzopfa dusomye hariya mu gitabo cy'itangura igice cya gatatu umurongo wa kane satani igihe yari yamaze kwiyorobeka mu nzoka kugira ngo aze ahende bino biremwa byacu bya mbere bano babyeyi bacu ba mbere yaciye akoresha ijambo ngo haba n'intete ntimuzopfa imana iyo ivuze ngo uzopfa satani acaza kukumvisha ngo ntuzopfa uyu munsi bagenzi ijambo ry'imana rivuga ngo ntugasambane ariko satani acaza kubwira ati isambanire reka ntabwo ari wowe uzoba ubaye uwa mbere byaba byashyitse ntacu uzoba nuko byagenze no ku babyeyi bacu ba mbere aha niho havuye n'ibya imorotate abantu batangura kuvuga ati ame ntipfa montacedorame niyo soko byatanguriye ko ngaha kwa rino jambo rusuferi yavuze ariko imana ishimwe kubw'urukundo rwayo kubera yuko adamu yategereza gucapfa nk'uko twabibonye ntago ari runo rupfu runo rupfu dupfa ubu ariko rwari urupfu rw'ibihe bidashira umuntu akaba aribagiranye burundu ikiremwa muntu kikaba kiribagiranye imana yari kumbure guciremo ibindi birema ibindi biremwa ariko isezerano ry'imana rikomeye byategereza kugaragara mu rukundo rwayo kubw'urukundo rwayo yaciye itanga umwagazi w'intama arapfa hariya mu itanguriro igice hariya mu itanguriro igice cya gatatu guhera ku murongo wa cumi na gatanu turabibona ukuntu byagenze ukuntu imana yaciye ihitamwo gutanga umwagazi w'intama uyu mwagazi yategekanya cyangwa yagereranya ikibazo kidasanzwe cy'uwundi mwagazi w'intama azoza nawe akaba ari we yesu intimatima y'inzira y'ukuri tuzobibona ukuntu yesu ari inzira ari intimatima y'inzira y'ukuri mu byigwa bizoza ariko gusa uyu mwagazi w'intama yatanzwe kino gihe hariya mu byahishuriye yohana igice cya cumi na gatatu mirongo w'umunani haramwerekana yuko mu by'ukuri uyu mwagazi w'intama yatanzwe guhera ku kuremwa kw'isi yari yesu kirisito byagereranya azoza vuba byaha bya adamu habonetse gucungurwa kubera yuko adamu ibyaha byiwe yari abihariwe ariko hategereza kuboneka mu rubyaro rwiwe abantu batorana abantu batorana ibyiza byiwe ariko kandi haciye haboneka n'abandi batorana ibibi byiwe kubera yuko icyaha cyari cyamaze kwiganzira mu muntu bagenzi umuntu niwakora ibibi ibi bitwigisha yuko mu buzima tubayemo hano ku isi dukwiye kwiyubara tugakora ibintu bibereye abera kubera yuko iyo dukoze ikibi biri risike kuzogaruka ku bana bacu nabo bakazoba abanyakibi ariko iyo dukoze ibyiza abana bacu nabo tuba turimo turabaha amahirwe yo kuzotorana ibyiza byabo byacu rero no kuri adamu niko byagenze niko byagenze no mu gihe cya adamu haciye haboneka abana babiri haboneka aberi hamwe na kayini aberi atorana ibyiza bya se byo kumvira imana kayini nawe aca atorana ibibi bya se byo kutumvira imana kayini atangura kugarariza imana maze yubaka ubwami bukomeye bwo kugarariza imana ariko Abeli nawe arapfa ariko imana ishimwe kubera yuko mu rubyaro rwa adamu haciye haza uwundi mwana yitwa seti usomye hariya mu itanguriro mu itanguriro igice cya gatanu ku murongo wa mbere gushyika mirongo itatu na kabiri harabyerekana neza ukuntu uyu mwana yavutse muri uyu mwana niho hahavuye havuka uwundi muhungu yitwa nowa uyu yabaye umugororotsi yubaha imana mu gihe urubyaro rwabo kwa seti n'abo kwa gahini rwari rutanguye kuvangana maze abana b'imana ni kuvuga ngo abana bavuka kwa seti hamwe n'abana b'abantu abana bava mu muryango wo kwa kahini bagatangura abana bo kwa seti bagatangura kubona udukobwa twiza twiza twabo kwa kahini maze bakaturongora babyara abana maze umuryango wera n'utera utangura kuvangana batangura kuba ababi mugenzi ibi bitwereka yuko icyiza n'ikibi bidakwiye kuvangana icyiza n'ikibi ntibishobora kuvangana iyo ikibi kigiye mu cyiza n'icyiza cyose gica kiba kibi imbere y'imana mugenzi utegereza kwiyubara mbega ukavuga ngo abagenzi ngendana nabo n'abahe ibyo ndiko ndakora ni birashikana hehe mu by'ukuri dutegerezwa kwisubiramo ku munsi ku munsi tukaraba mu by'ukuri yuko ibyo turi ko turakora abagenzi turi ko turagendana mbega ishengero ndiko ndasengeramo n'ibyo rishobora kuba rimbuza gusambana ariko rikanyemerera kwica n'ibyo rishobora kuba mu by'ukuri rimbarira gusenga yesu ariko ntirimbwire mu by'ukuri ibyo nkwiriye gukora dutegereza kumenya inzira y'ukuri maze tuyifate abisirayeli bafashe bava mu nzira y'ukuri ukuntu bavuye mu nzira y'ukuri nako abana bo kwa seti bavuye mu nzira y'ukuri yo kumvira imana bagenda kwifatanya n'abana bo kwa kahini bagiye kwisanga nabo batanguye kuba babi iyo uvanze iby'ukuri hamwe n'iby'ikinyoma uba uri risike kugenda kugwa mu kinyoma burundu maze imana irashabura maze ibarira nowa kubaka ubwato kugira ngo umuntu wese yihitiremo si uwa kayini si uwa seti umuntu wese ategereza kwihitiramo imana itanza ayandi mahirwe akomeye ku bantu bavuka kwa kayini ibi bisobanura iki imana ivuga ngo nabo bo kwa kayini si abo guca baracafise amahirwe yo kwihitiramo imana iravuga ngo ubu rero ntanze amahirwe kuri bose abo kwa kayini abo kwa seti mwese nowa genda hariya ubaze ubwato maze ubaburire baze bihane kandi uwihana wese ari uwo kwa seti ari uwo kwa kayini cyangwa ari ikibyariranane abo bose baraza kurekurirwa kwinjira mu bwami bwiza bw'imana ibi biratwigisha iki mwa kino gihe cyacu bagenzi mwa kino gihe cyacu bitwigisha yuko uyu munsi imana ntirikirahamagara njyewe gusa nk'umusabyi w'uhoraho ariko imana irikirampamagara ngo genda ubarire haba abo kwa kahini nabo nyine ubabwire haba abo kwa seti ubabwire ni kuvuga ngo niba ari mu byaha niba atari mu byaha genda umubwire niba ari mu nzira y'ukuri niba atari mu nzira y'ukuri niba ari mu ishengero runaka niba ari mu rindi shengero runaka abo bose genda ubabwire baze kwinjira mu nkuge kubera yuko ubwato nibatabwuzura hagiye kugwa imvura ikomeye ni kuvuga ngo nibataza muri yesu kirisito hariho ikindi kintu gikwiye gukorwa icyo nacyo n'umuhero hagiye kuba urubanza abantu bose babyumve baze binjire mu nkuge muri yesu bataje kwinjira mu nkuge nabonyine bazorimbuka ni kuvuga ngo bategereza kuza bagahagarara mu nzira y'ukuri bagakora ibibwirijwe n'iyo nzira y'ukuri abumvise imburi bo mu gihe cya nowa barihanye abatayumvise nabo murazi y'ukuntu byagenze y'uko umutigiri nyamwinshi w'abantu warimbukiye mu mwuzure w'icyo gihe ariko mu rubyaro rwa nowa na hone hahavuye hakomoka ko abantu babiri abantu babiri twababwira mu rubyaro rwa nowa bakomotsemwo babaye aburahamu hama haca haba n'undi bitwa nimurodi ibibi no kutumvira imana byari kubo kwa gayini byagiye biba pororonje gushika no muri nimuroni nimurodi rero niwe nkomoko ya baburoni baburoni ya kera yakomotse kuri nimurodi ni kuvuga hariho baburoni ya mbere ariyo bitwa ya kera hakaba na baburoni shasha ijya mu mwumva yatwawe nabandi bukadineza nebukadineza ri hamwe n'abandi aba rero nibo bakomotsemo abantu babi babi bakomeye bagenzi niho haciye hatangura kuri nimurodi gusenga izuba ibigirwamana hamwe n'ibindi aha havuye havukamo ubwami bw'abasiriya maze ubwami bw'abasiriya buha baburoni nshasha baburoni nshasha iciha abamedi n'abaperesi kugeza aho haza abagiriki murabizi bya alexandre rogra hama haza n'ubwami bw'abaromani nitwiga ubuhanuzi ku byigwa by'ubuhanuzi tuzobibona ukuntu buno bwami bwagiye bugenda gushika n'aho abaromani bihishije inyuma y'abisirayeli bagahimiriza abayuda kwica yesu bamubambye ku musaraba gushikana n'ubu kugeza n'aho hahavuye muri ubwo bwami nyene havamwo ubwami bwaje bumeze mm, bufise ishusho yo imana ariyo leta zunze ubumwe za amerika mm. yagiye ari abaprotesitanti mm. ubu nabo bakaba basigaye bavuga nk'ikiyoka bahatira abantu gukora ibibi ibi tuzobibona mu bindi bintu mu bindi byigwa bizokurikira maze tubone n'aho tugeze n'aho turi ko twerekera uyu munsi rero reka turabe ukuntu byaciye bigenda ku bwa mwarino shengero ryo mu gihe cya kera mwarino dini naho aba ba nimurodi bari bishyize ku ruhande rumwe maze imana yacitoranya aburahamu maze muri aburahamu haza wa mutima Abeli yari afise wo kumvira imana maze ucuza muri aburahamu ngira ngo mwatahuye icigwa hariho inzira y'ukuri n'inzira y'ikinyoma inzira y'ukuri ni inzira irimo abantu bumvira imana inzira y'ikinyoma ni inzira irimo abantu batumvira imana ariko nk'uko twabibonye ntabwo bareka kumvira imana kuri byose bagira utuntu batumvira imana cyane bagashaka kumvira imana mu buryo bwabo bitoranirije gusa atari mu buryo Uh, imana ibigomba gayini nibyo yarumviye imana aratanga ikimazi nka nimurodi n'aba bafise ukuntu bashaka kubaha imana ariko imana itabigomba ariko abandi bari ku ruhande rwo kwa aberi aribo baza muri aburahamu bobo bahitamo gukurikiza uko ijambo ry'imana ryavuze aburahamu yarahamagawe hariya muri mitangura igice cya cumi na rimwe no gushika mu bice bya mirongo ibiri na gatandatu Abrahamu yarahamagawe imana iramuhamagara ngo va kino gihugu cyanyu ugende mu gihugu nzokwereka iki gihugu nzokikuraga hamwe n'urubyaro rwawe kandi muri wewe nzohakura ihanga rikomeye Abrahamu aca arizera aravuga ngo ndafashe rero urugendo ndagiye maze aburahamu acaragenda aho imana yamubwiye maze akora nk'uko ijambo ry'imana ryavuze mugenzi uyu munsi muko tuzobandanya ibyigwa bizokurikira no kuraba ukuntu dukwiye kuca muri ino nzira iki cyari igice cya mbere ariko ndaguhamagarira kurabira kuri iyi shusho ikomeye uyu munsi tubonye hari impande zibiri gusa ku isi yose n'inzira zibiri naho hari amashengero menshi hari inzira zibiri zonyine inzira y'ukuri n'inzira y'ikinyoma inzira y'abantu bagereranya na kahini ba nimurodi bahitamwo kuyihimbira ibigirwamana ni kuvuga ngo bahitamo gukora ibyo bigombeye bahitamo kandi kubaha imana mu buryo bigombeye nagira ndababwire bagenzi imana imana yacu dusenga imana yacu idusenga imana ivuze ngo imana yipfuje yuko na kano kantu ndagashyira ko kwa kino kiga cy'uyu munsi imana dusenga ni imana ikeneye yuko dukora ikintu nk'uko yakivuze imana dusenga ni imana ikeneye yuko dukora ikintu nk'uko yakivuze imana dusenga ivuze ngo caha naho nyine ikene ntabwo wowe uvuga ngo reka nce mwino nzira yoroshe nze gushika vuba kumbura imana kubera yantumye nze kwashika vuba aha ah, ah. ni imana ikeneye yuko dukora ikintu nk'uko yakivuze abantu rero mwifuza yuko duhagararana mu nzira y'ukuri dutegereza guhitamo nka aburahamu tukavuga ngo imana ivuze ngo aburahamu genda imana ivuze jimmy genda imana ivuze ati nakagenda ukore uku ujye aha aho ngenza kukwereka imana ivuze ati ntugasambane ntukice ntabyo kuvuga ngo kumbure ibyo bintu imana yari yashatse kubivuga ntukice nyine imana ivuze ati ntugasambane ntugasambane nyine imana ivuze ati ntukibe reka kwiba nyine nk'uko ibyanditswe byera bibisobanura natwe dutegereza kugendera nk'uko tugafata ingingo ya aburahamu mugenzi ibi nibyo nakubwira ariko kandi sinogera ntakubwiye yuko umwami wacu yesu kirisita agiye kuza vuba kugira ngo adukure hano mu ino adushikane mu gihugu cy'ibyiza yesu yifuza gukuraho ino kugira ngo ashyireho iyindi si nshyashya ibi nabyo kugira abishike ko ni uko azobanza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye ku bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azopfa yishwe n'icyaha ciwe ariko abagororotsi bazohabwa igihugu umugenzi kandi iki gihugu gihora ari icabo ibihe bidashira mu gihugu cy'ibyiza igihugu gitemba amata n'ubuki igihugu atagupfa atakugwara atanimiborogo niho ndakwipfuriza kuba mugenzi ntakira ijambo ry'imana